God, you the Father, and lawyer who give my heart. Ah, one time I just understood the price of Christ, of Christ. With I am so leader, returning on you. Look at him made us so we could, so we could bless him. Ya, lo hiciste por mí, tic tac, my heart late por ti. Puedo entrar confiado, no hay quien nos divida. Eres el camino, la verdad y la vida. Escudriñame, oh Jehová, ah, pruébame, examina Misericordias que me entregas, viniste a salvarme, nunca me condenas. <laughs> Gracias, gracias mil, nunca te doblegas. Ayúdame a salir de cada prueba. Un corazón contricto no lo rechazas. Perdóname por cada error, por todo lo que pasa. Perdón por dudar de ti, sé que moriste por mí y solo te pido hoy que entres a mi casa. Ya, lo hiciste así, dejarías 99 e irías por mí. Soy sentir Oh, nunca abandonas a tus hijos Tu respuesta fue sí, amén, nunca no <laughs> Se rasgó el velo, puede entrar en tus atrios con mi adoración Ya, siempre has sido tú Príncipe de paz, fuiste a la cruz El mejor papá, it's all about you Gracias por amarme como lo haces tú Escudriñame, oh Dios Millions under the price of Christ, of Christ. through Escudriñame, oh Jehová ah, Pruébame, examina Mi mente y mi alma Gracias por tu misericordia Guía mi camino Quiero andar en tu verdad ah. Solo para Cristo, Lindsay, Tell Me Rada